ますのは協賛者ご一同様によります特大スターマイン大空中ナイアガラとさよならの感動二色玉の打ち上げをもちまして第36回焼津海上花火大会の打ち納めとさせていただきます 以上をもちまして第36回焼津海上花火大会を終了いたしますご来場誠にありがとうございました